कि यो प्रतियोगितालाई छिटोभन्दा छिटो समापन गर्नु भनेर र यदि हामीले यस प्रतियोगितालाई अझै लम्ब्यायौँ भने यस खेलको यस प्रतियोगिताको हामीले फाइनल नदेख्न पनि सक्छौँ र सबैलाई नमजानै हुनेछ यस विषय त्यसैले खेलाडी प्रतिनिधि र खेलाडी साथीहरू सबैजना र मेन अम्पायरको सँगैसँगै हाम्रो आजको पहिलो खेल सुरु भएको छ

यसको यदि धातुक जुन र तपराङ निकै हुनुहुन्छ भने छिटो अक्सिजन सम्पर्क गरिदिनु होला यसपछि हाम्रो कृपया निलो र निकै भने छिटो सम्पर्क गरिदिनु होला खेलाडी तथा दर्शक सबैजनाले मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ र साथमा सेनिटाइजर पनि बोकेर आउनुहोला यदि मास्क छैन भने आयोजक टिमले मास्कको प्रदान गर्नेछ भने आज प्रदान र साथमा खेल छ घातक जनजागरण वर्ष तपराङ घातक जनजागरण तपराङको खेलाडी प्रतिनिधि छिटो खेलाडी प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने छिटो अफिसियल डेस्कमा सम्पर्क गरिदिनु होला लेगा नम्बर चारमा तेह्रवटा कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण देखेको थियो त्यसैले जनप्रतिनिधि र आधिकारिक दबाब आइसकेको छ कि यस प्रतियोगितामा उपस्थित सबैले मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुहोला र साथमा सेनिटाइजर पनि होला यदि कसैसँग मास्क छैन भने आयोजक टिमलाई सम्पर्क गर्नु होला हामी हजुरलाई मास्क प्रयोग गर्ने मास्क प्रदान कृपया यस सूचनालाई गम्भीर रूपमा लिइदिनु होला सबैजनाले मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिदिनु राम्रो डिफेन्स जागरण भर्सेस तपराङ घाचोक जनजागरण र तपराङका खिलाडी प्रतिनिधि कोही हुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो फाइदा बराबरीलाई स्कोर एक छ बाह्र एघार हाम्रो आजको पहिलो खेल भिडाबारी भर्सेस इमुतक सुरु भइसकेको छ यसले गर्दै हाम्रो दोस्रो गेम रहेको छ आउट यसको फाइदा बेराबरीलाई स्कोर ट्याक्टिकको बल सम्पर्क गरिदिनु होला त्यसै गरी हाम्रो आजको त्यस्तो खेल रहेको छ सिडिङ निलो भर्सेस ताङ्लेकोट कृपया सिदिङ निलो र ताङ्लेकोटका खेलाडी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने छिटो छिटो अफिसले सम्पर्क गरिदिनु होला हामी कहाँ ताङ्लेकोटको खेलाडी प्रतिनिधि आइसक्नुहुन्छ छ सिदिङ निलो सिदिङ निलोका खेलाडी प्रतिनिधि यदि हुनुहुन्छ भने भन्दा छिटो अफिसले सम्पर्क गरिदिनु होला राम्रो डिफेन्स घाचोक जनजागरण र तपरङका खेलाडी प्रतिनिधि छिटो भन्दा छिटो अफिसियल डेस्कमा आएर सम्पर्क गरिदिनु होला राम्रो फाइदा छ आजको यस प्रतियोगितामा सहभागी सबैजनाले मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ र सेनिटाइजर पनि साथमा लिएर आइदिनु होला यदि कसैसँग मास्क छैन भने आयोजक टिमले मास्क प्रदान गर्नेछ खेलाडी साथीहरूले खेल खेल्दा समय बाहेक अरू बेलामा पनि मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ भेडाबारीलाई स्कोरेट छ सोह्र पन्ध्र the vlog. Pinagando ticket. Pwede technical start गर्दै एक नम्बर थप्दै भेडाभेडका नौ नम्बर जसिनु भाइ सत्र पन्ध्र स्कोर रहेको छ सेभेन्टी फिफ्टी राम्रो डिफेन्स सालबाट उत्कृष्ट सर्ट सोह्र सत्र यस्तो छ सत्र अठार सत्र अठार जयशङ्करजीलाई स्कोर आएको छ अठार बराबर उन्नाइस अठार राम्रो प्रहार सन्तोषीको दर्शनमा सातबाट स्कोर First ball caught not सफल इसको फायदा भिड़ाड़ीला स्कोर एक सौ बीस इक्कीस Thank you. तर बल उठ्न असफल यसको फाइदा जयसन्तोष युथ क्लबलाई बाइस बिस टु ओभर सबैजनाले मास्क अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ मास्क लगाएको लगाए पनि राम्रोसँग लगाउनु पर्नेछ कृपया मास्कको राम्रोसँग लगाइदिनु होला मास्क लगाउँदा नाक र मुख छोपेर चौबिस सेट पॉइंट तीन एक्काईस चौबीस भिड़वाड़ी एक्काईस से बने जय सत्तीसी चौबीस ये ओवर त्यही गरी घलेल भर्सेस बुर्जुङखला घलेल र बुर्जुङखलाका खेलाडी प्रतिनिधि भन्नु छिटो सम्पर्कमा आइदिनु होला सुमन अनि राम्रो पहिलो खेलको फर्स्ट सेट प्रहार त्यो जसरी नम्बर दुईबाट यसको फाइदा भेडावाडीलाई स्कोर रहेको छ वान जेरो बल बाहिरको छ यसको फाइदा जय सन्तोषी युथ क्लब राम राम हेर्न फेरि बल राइट यसको फाइदा भेडावाडीलाई स्कोर रहेको छ दुई छैन भने आयोजक टिमले हजुरलाई मास प्रदान गर्नेछ राम्रो टेक्निक अन्त छिटो अफिसियल लेखमा आएर सम्पर्क गरिदिनु होला राम्रो डिफेन्स फेरि पनि राम्रो डिफेन्स त्यसको फाइदा भेरी नाइस गरेको छ चार पाँच चार पाँच फेरि पनि राम्रो सर्भिस तर उठ्न सफल आठ चार हकमत ओभर हामी आयोजकलाई र यसै गरी अर्को खेल रहेको छ सिधिङ काङ्लेकोट साङ्गे गोर्खा खेलाडी प्रतिनिधि हामीसँग सम्पर्क आइसक्नु भएको छ यदि सिटिङको खेलाडी प्रतिनिधि सम्पर्कमा आउनु सक्नु भएन भने हामी वाक खेलाडी प्रतिनिधि छिटो गर्नु छिटो सम्पर्कमा आइदिनु होला हाम्रो यस प्रतियोगिताको संयोजक सुभाष ऋषि र सहसंयोजक अरुण गुरुङज्यू कृपया टिमहरूलाई आज हामी कुनै पनि टिमलाई पाँच हुन बढी कुनै नै छैन दुवै टिममा आएको खण्डमा दुवै टिमले वार्ता पाउनेछ हामी प्रतिक्रियाको तेस्रो दिनमा छौँ र आजको दिनमा जति पनि सहभागी हुनुहुन्छ दर्शक दिनहरू र सबैजनाले अनिवार्य रूपमा मास्क यदि दुवै टिम सम्पर्कमा आउन सक्नु भएन भने दुवै टिमलाई वाकबो दिनेछ क्षमा अनुरोध गर्दछु हामीसँग समयको निकै अभाव छ र यस समयमा समय खेल्न होला प्रगति युवा क्लबका प्रिन्सिपल भाइहरू एकदमै टाठो भएर होला र हामीसँग पहिलो खेल सुरु भइसकेको छ नेवारी भर्ष सिंह तप्लु यसै गरी हाम्रो दोस्रो खेल रहेको छ घाँचोट जुन जागरण तप्राङ घाँचोट जुन र तप्राङका खेलाडी प्रति हाम्रो अहिले भइरहेको खेल भिडाबारीमा खेल उठाउँछु यसपछि खेल जनजागरण भर्सेस तप्राङ घाटुक जनजागरण र तप्राङका खेलाडीप्रति कोही पनि सम्पर्कमा आउनु भएको छैन यदि दुवै टिम सम्पर्कमा नआएको खण्डमा दुवै टिमलाई वाकअप दिइनेछ त्यसै गरी हाम्रो त्यसमित्र रहेको छ सिदिङ निलो भर्सेस ताङ्लेकोट ताङ्लेकोटका खेलाडीप्रति नै हाम्रो साथु भर्सेस घाचुक टुसे रातो कृपया नायबु साथु र घाचुक टुसे रातोका खेलाडी प्रतिनिधिहरू छिटोभन्दा छिटो सम्पर्कमा आइदिनु होला हामीलाई आधिकारिक रूपमा नै दबाइसकेको छ यस प्रतियोगितालाई भन्दा छिटो समापन गर्नु भनेर यदि हामीले अधिकारी सूचनालाई मानेनौँ भने यस कार्यक्रम प्रतियोगिताको फाइनल्स हामीले आयोजन गर्न नसक्न पनि सक्छौँ कृपया सबैजनाले गम्भीर रूपमा यस सूचनालाई मानिदिनुहोला र सहभागी प्रतियोगी र हामीमा दर्शकज्यूहरू भएको छ यसै गरी आजको खेलको पहिलो खेलको विजय हुनुभएको छ अरिन्दु दगलु र हाम्रो आजको दोस्रो खेल रहेको छ घाटो जनजागरण भर्ष तपराङ घाटो जनजागरण र खेलाडी पनि यदि कृपया छिटोभन्दा छिटो अफिस देशमा आएर सम्पर्क गरिदिनु होला यदि सम्पर्कमा आउन सक्नु भएन भने दुवै टिमलाई हामी वाकओभर दिनेछ र यसै गरी हाम्रो आजको तेस्रो खेल रहेको छ सिरिङ निलो ताङ्गे ताङ्गेगोट यदि पहिलो यदि दोस्रो खेल घाटो जनजागरण तपराङ हुन सकेन भने हामी सिरिङ निलो ताङ्गे ताङ्गेगोटको खेल आयोजना गर्नेछौँ कृपया सिटिङ निलो र ताङ्ले ग्रुपका छोराहरू पनि साथीहरू चाहिए अवस्थामा लगिदिनु होला लुम्रे टिमका खेलाडी प्रतिनिधि विश्व जनयुवा क्लब लुम्रेका खेलाडी प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने छिटो सम्पर्कमा आइदिनु होला हामीसँग गैरी गाउँका खेलाडी प्रतिनिधिहरू आइसक्नु भएको छ यदि लुम्रे लुम्रेका खेलाडी प्रतिनिधि कोही आउनु नसकेको खण्डमा हामी उहाँको बुझ्न बाध्य छौँ हामीसँग समयको निकै आवाज छ हिजो मात्र प्राप्त सूचना अनुसार मात्र चाहिँ गाउँपालिका वार्ड नम्बर चार लाचोकमा तेह्रवटा र सर्भिसको Hallo, da wird was र सुरुमा खाता रोल्दैछ बल धन्य गोट स्कोर रहेको छ वान जेरो राम्रो खालको हेर्न सफल सिद्धिङका खेलाडी साथी र स्कोर रहेको छ दुई बराबर अहिले हन्डिगरेको केएलसी बिन्दु भुटे साङ्गे रोड है तपाईँको हाम्रो पहिलो गाउँको समापन हुनेछ र चरणको खेलसी हुनेछ बेरी गाउँ भए टुङ्गे गाउँको खेलाडीको फोल दिएको छ फेरि पनि स्कोर पर्दा सफल सिधै स्कोर आएको छ थ्री टू निश्चल झन् युवा क्लब लुम्बेका खेलाडी प्रतिनिधि कृपया मञ्चमा आएर सम्पर्क गरिदिनु होला र स्कोर गरिदिनु होला Take out. No, score is now 4-3. राम्रो स्पाइक सिक्किमको दुई नम्बरबाट र राम्रो स्पाइक साथीबाट र स्कुल रहेको छ सात चार

लामो स्पाइक फेरि पनि अङ्क थप्न सफल ताङ्गेको र टाइममा आउँछ सङ्केत साथीहरूबाट र बलको आउट नसफल र स्कोर रहेको छ सिडिङ पाँच छ भने कोड नौ हेर्न सक दस नम्बर पाँच र स्कोर रहेको छ छ नौ सिडिङ छ छ भने टाङ्ग्लेकोट नौ खेलाडी सङ्केत र फेरि पनि स्कोर थप्न सफल ताङले गोड स्कोर रहेको छ बाह्र छ र स्कोर थप्न सफल सिलिङ र र भोलिन्ट साथीहरू बल नियन्त्रण गरिदिनु होला र पन्ध्र राम्रो ब्लग र यसको साथ फेरि अङ्क थप्न छ सिटिङ र यसको रहेको छ बाह्र पन्ध्र र फेरि पनि अङ्क ल्याउन छ सिटिङ र यसको रहेको छ तेह्र पन्ध्र राम्रो साथी हाम्रो अहिले चाहिँ फेरि पनि स्कोर ल्याउन सफल सिरिङ र स्कोर रहेको छ पन्ध्र सोह्र र हाम्रा दर्शक बिन जति पनि हुन्छ तपाईँहरूले ताली र ताली दि खेलाडी साथीहरूलाई हौसला दिनु होला फेरि पनि उसको ल्याउने सफल काङ्लेकोट र फेरि पनि स्कोर ल्याउन सफल ताङ्लेकोट र स्कोर रहेको छ अठार पन्ध्र र हाम्रो यो खेलको पहिलो सेट हेरौँ कसले हात पार्दैछ फेरि फेरि पनि तालमेल मिलेको छैन सिटिङको साथीहरूबाट र स्कुल ल्याउन सफल ताङ्लेको र स्कुल रहेको छ उन्नाइस पन्ध्र र स्कोर रहेको छ सोह्र उन्नाइस बल स्कोर थप्न सफल थाङ्नेको फेरि पनि र स्कोर रहेको छ एक्काइस उन्नाइस राम्रो छ र फेरि पनि अङ्क ल्याउन सफल पाङ्गेको ल्याउन सफल र त्यसको सरी भइरहेको छ जति नम्बर सातबाट राम्रो पारेको सङ्घले यसको साधारण चाहिँ धाम स्टेज सुरु भएको छ राम्रो स्कोर स्कोर तान्नेकोटमै र स्कोर कमलेस हातको बल तान्नेकोट र स्कोर रहेको छ नम्बर छबाट रहेको छ दुई बराबर तान्नेकोट दुई सबै सिजन दुई स्कोर र स्कोर रहेको बराबर र मलाई सङ्केत र यसको शब्द नागरिक साथीहरू छिटोभन्दा छिटो हामीले तोकेको समयमा आइदिनु होला र उपस्थित भइदिनु होला गाउँ नम्बर चार लाहाचोकमा तेह्रजना कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमित देखा परेको हुँदा आज उपस्थित सबैजनाले मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिदिनु होला मास्क लगाउँदा नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनु होला र साथमा सेनिटाइजरको पनि प्रयोग गर्नुहोला र अबको खेल गैरी गाउँ तुम्रे सुरु हुन गइरहेको छ हाम्रो क्यामेरा लेन्समा हुनुहुन्छ हाई डेफिनेसन फोटो स्टुडियो प्रोभाइडर भुवन भुवन अधिकारी र Albuquerque Just like this, like this. I love their voices. Very young. Very young leader. Bilal. Wait. Wait. Wait. Hello, guys. Hello, someone. So, Kata Gulal Kapal Lumbre. यसको रहेको छ एक ज्यारो र यसको फाइदा गरिरहँदा र यस्तो रहेको छ रूपमा तेह्रजना कोभिड नाइन्टिनको थियो र आज पनि सबैजना खेलाडी प्रतियोगिताकारी तथा मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नु मास्क अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ यदि मास्क छैन भने आयोजकले प्रदान गर्नेछ हामीसँग मास्क आइसकेको छ यदि हजुरसँग मास्क छैन भने कृपया आयोजकसँग सम्पर्कमा आइदिनु होला र क्लबका कृपया मास्क वितरण गरिदिनु होला आज यस कार्यक्रम उपस्थित हुनुहुने सबैलाई मास्क अनिवार्य छ कृपया यो आधिकारिक सूचना अनुसार नियम आजको नियम हो कृपया मास्क अनिवार्य रूपमा सबैले लगाइदिनु होला आज यस प्रतियोगितामा उपस्थित सबैजनाले मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्नेछ मास्क नभएकाहरूलाई आयोजनले विधान गर्नेछ कृपया मास्क अनिवार्य लगाउनु होला मास्क अनुसार लगाउनु होला Thank you. बलमा फुटबल र जसको फाइदा गरी कामलाई र स्कोर रहेको छ पाँच नौ सपना छ जसको फाइदा ढुङ्गेरै र स्कोर रहेको छ दस पाँच बल आउटको र स्कोर रहेको छ त्यसलाई चाहिँ अझै रहेको छ घलेर भर्सेस भुल्नु खोला घलेर भर्सेस खोलाका लडी पनि छ घलेर निरोएर खेल्छु साथीहरू कृपया तपाईँसँग आइदिनु होला त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अर्को खेल रहेको छ

र फेरि पनि स्टे पनि आठ सत्र jest ten mały patron. Tam jeszcze. रहेको छ अठार नौ लुम्बे अठार छ भने गएर गाउँ संघ सहभागी टिमहरू प्रति हुन गएको असुविधाप्रति आयोजक क्षमाप्रार्थी छ र स्कोर गरिगाम ज्यारो राम्रो प्लेस र सफल र पनि स्कोर थप्न सफल डुम्रे र स्कोर रहेको छ तिन एक बल आउट र स्कोर रहेको छ दुई तिन गैरीगाम दुई छ भने लुम्रे तिन स्कोर ल्याउन सफल लुम्रे र स्कोर रहेको छ चार दुई यस लगतै कोही कोही बाङ्का खेलाडी साथीहरू तयार होला साथै आयोजक निलो पनि तयार बसिदिनुहोला क्लबका खेलाडी साथीहरू तयार रहेको छ गाउँ तिन भने लुम्रे चार तिन चार बल आउट सर्भिस आउट र जसको फाइदा गरेको हाम्रो स्कोर रहेको छ पाँच चार ए चार चार पाँच सरी चार पाँच खेलाडीहरूको तालमेल मिल्न सकेन र स्कोर रहेको छ छ चार ढुम्रेको छ छ भने गहिरी चार छ चार स्कोर रहेको छ पाँच छ स्कोर रहेको छ छ बराबर गैरीगाम छ भने लुम्बे छ लुम्बेको सात छ भने गैरीगाम छ नेट टचको सङ्केत र जसको फाइदा लुम्रेलाई र स्कोर रहेको छ आठ छ हेलो नजिकैको गाउँमा कोभिडको कारणले गर्दा कृपया दर्शक महानुभावहरू मास्क प्रयोग गरिदिनु होला हाम्रो प्ले सफल र स्कोर रहेको छ दस बराबर भेट्न सकेन र स्कोर रहेको छ एघार चौध राम्रो आउट जसको फाइदा लुम्रे र स्कोर रहेको छ सत्र बाह्र लुम्रे सत्र छ भने काम बाह्र यसको साथै दुवै सेट हात पार्न सफल लुम्रे र लुम्रे विजय भएको छ यस खेलमा र नै साथीहरू ग्राउन्डमा पानी हालिदिनु होला पानी ग्राउन्डमा पानी छिटोभन्दा छिटो पानी चुना हालिदिनु होला यस लगत्तै नयाँ पुल साकुरा घाचक टुसे रातो अब हुन दोस्रो चरणको हुन गइरहेको दोस्रो खेल आज मिलो भर्सेस युवान यसलाई गर्दै हुन गइरहेको खेल नयाँ साथी भर्सेस भारत कुसेराको युवा नाबु साथी र भारत कुसेराको जति भावी साथी हुनुहुन्छ युवा टाइगर गरिदिनु होला त्यसलाई गर्दै हाम्रो अर्को खेल हुनेछ भलेर भर्सेस भुटसरा भलेर हुन्छ भने खेल हुन गइरहेको छ यस खेललाई गर्दै हुन गइरहेको खेल नागो साथी भर्सेस भातोक

र त्यसै गरेर आयोजक मिलेले पनि खाता सफल भएको वान र आठ दुई टु वान All right, team

उपप्रधायक मुरलाल चार पाँच छ फाइभ बल आउट यसको फाइदा कोइराङलाई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 is Dr. Duncan Hall Side. Ultramarmaga, Kerali, Mitaru, Sama Rumat, Kudu, Kudu, Rumat, Abu Kudu, Wow, Naka, Ultramarmaga, Isla, Mughalai, Sat, Bora lá. धम्सा गम्सी भइरहेछ मेरो भाइ राम्रो राम्रो प्लेस ल राम्रो हात बोल Florida 40 20. Ramruk Kalpan Kapal. Ekas Sauda. 关掉。

Unai K. 1923. Last Well, no cross, uh, it's the wrong. Exit. कोही बाङले हात पार्न सफल भएको छ Let's go.

ए बाङ्लि लिख्या भन्नु चपल्ट ओन टु एक दुई kadın ke ya दस सोह्र चौध Hoi! Sungguh Kongra Una. Sura

Golski nomor Saka tapi आज किन है राम्रो सफल खेलाडी आठ बराबर राम्रो टेका धान्न सफल दस नम्बर चार दस नौ एघार दस एघार एट इलेभेन Hey! Clara. Out, out. Tira. Out, out.

Sandra Aparo. Direct, direct. Khoga. Nati, nati. Nati. Hey! Hey, hey, hey, hey, hey. Two, one, 아이들에게 공간 선가 Ball out to the D. Now, touch ball. Legend. चेक जा ल ल ल ल कता कता कता कता राम्रो छ बच्चाहरूलाई पत्र अन्ति साथ गर्नु है नाइ भाइ यस राम्रो छ It's out. Out, out, out. Play out by Kepler. Yavaş. Oradan. Nereye çek çek çek. Hatara. De de de. De hay. Hey! tư con thơ là Check, check, check, check! Guys, come on! Hey! Man, okay! Siapa? আউট আউট আউট আউট ভালো চলে গিয়ে দে Thank you. र हाम्रो क्यामेरा लेन्समा हुनुहुन्छ हाई डेफिनेसन फोटो स्टुडियोका प्रोभाइडर भुवन अधिकारी र सम्राट अधिकारी

अहिले हाम्रो खेल भइरहेको छ भोलिको आठ बजे भोलि होला यसमा गतिको खेल रहेको छ प्रभु साथ क्षेत्र साथ आठ प्रभु घुटकला स्कोर एक सौ एक तीन वेलर कुछ कुछ तो फायदा है वेलर स्कोर कुछ है भुर्की बल्ल स्कोर कृपया नागपुर सागपुरका खेलाडी साथीहरू र गाजक टुसे रातोको साथीहरू मैदानमा प्रदे प्रवेश गरिदिनुहोला र त्यस्तो लगतै हाम्रो अर्को खेल रहेको छ धलेल निलो भर्सेस खराको मुख धलेल दुःखद समाचार आएको थियो सूचना ला माहा माछापुच्छे गाउँपालिका वार्डमा चाहिँ मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिदिनु होला मास्क लगाउँदा नाक र मुख छोपेर लगाइदिनु होला सेनिटाइजर छ भने सेनिटाइजरको पनि प्रयोग गर्नुहोला यदि मास्क छैन भने आयोजकले प्रदान गर्नेछ कृपया आयोजकसँग सम्पर्कमा रहनु सम्पर्कमा नै रहिरहेको हुन म अनुरोध गर्दछु हाम्रो आजको क्वार्टर्सको फर्स्ट गेम हुनेछ लुम्रे भर्सेस भुर्किङ खोला कृपया तयारी अवस्थामा नै रहिरहनु होला र हाम्रो सम्पर्कमा नै रहनुहोला Kai. Kai. Satu versus Empat Udah Baru datang Ball home Let's go Let's बल भएको जसको फारबा छातको परको छाको छाता खोल्न सक्छौ छाको उसको फाइदा साखमा स्कोर छ Unautodoksa o Donata, Ustowagoca Boku. Persala, Ustofalda, Kurwatowa o Kurwatowa Paraguay. Aqui não vai para o Santos, vai, vai, vai.

अति नै बराबर puedo consultar con Gorosvaldas Consalda. Vamos consultar. Tora, nice. Tenemos la Tora, camarín. Dato, nice.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 अर्को रहेको छ भर्सेस कृपया खलेल निलो र खरागमुको खेलाडी साथीहरू होला कृपया खेलाडी प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने छिटो भन्छ सम्पर्कमा आइदिनु होला सबभन्दा छिटो सम्पर्कमा आइदिनु होला खेल हुन गइरहेको छ बौद्ध शिशु युवा क्लब खलेल निलो भर्सेस वालुपातिका क्लब खरामुख खेल निकै सबैजना प्रतीक्षा गरिदिनु भयो र हाम्रो क्यामेरा लेन्समा हुनुहुन्छ हाई डेफिनेसन फोटो स्टुडियोका प्रोपाइटर भुवन अधिकारी र सम्राट अधिकारीज्यू यदि कसैले यस प्रतियोगिताभरिको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो हाई डेफिनेसन फोटो स्टुडियोका प्रोपाइटर भुवन अधिकारीज्यूको युट्युब च्यानलमा गएर हेरिदिन सक्नुहुनेछ र हाम्रो कार्डमा हुनुहुन्छ सागर गुरुङज्यू र हाम्रो आजको खेल यस खेलको कमेन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ सागर गुरुङज्यू छ अबको खेलको कमेन्ट्री हाम्रो भाइ सागर गुरुङजीले गर्दै हुनुहुन्छ को कोपराती लाल बहादुर हो पाँच बाट उसको गएको छ बोल्द सुजना चार लालपाटे ए चार ए Thank you. Surabaya Bapak Sudirala Surabaya Pangat Menteri Koordinala Surabaya Surabaya Pangat Surabaya Surabaya Pangat U Bapak Sudirala Pangat Malapati U Kalau tiga puluh persen sudah kita kursus 可以。 यसको फाइदा बौद्ध सृजनालाई स्कोर रहेको छ एक बराबर लालपाटी उपलब्ध प्रदर्शन अङ्क लालुपाटी स्कोर रहेको छ दुई स्कोर रहेको छ लालुपाटी दुई बौद्ध सृजना बाहिर बाहिर kontaktna Sobolewska Hajda. Podniosę się na Lauli Słowolkosza, pół barawa. out, Anka Kapel, podniosę się na Słowolkosza, pół, pół. तलैबाट खिच्दा खेलिरहेको छ खादरजिङ भर्सेस खातुकजान जागरण खादरजिङ र खातुकजान जागरणका साथीहरू तयार ठाउँमा रहेछन् होला त्यसपछिको हाम्रो अर्को खेल रहेको छ इङ्गु भर्सेस ताङ्लेगोट कृपया खेला साथीहरू तयार ठाउँमा रहेछन् होला तेह्र चार बौद्ध सूचना तेह्र भएको छ भने लालपाटे चार रहेको छ छ पन्ध्र Kita tahan bersama प्रदर्शिबाट अन्ताकर्ते प्रदर्शन स्कोर रहेको छ सोह्र छ अङ्क स्कोर रहेको छ सत्र आठ

र हाम्रो म्याच अफिसर गिरिजी र अनु गिरिजीको दुईजना मिलेर स्वास्थ्य कर्मी भएर बस्नुभएको छ यसलाई गर्दै हाम्रो अर्को खेल रहेको छ इमुटा ग्रुप भर्सेस ताङ्लेकोट त्यसपछि हाम्रो खेल क्वार्टर फाइनल्सको पहिलो खेल हुँदैछ लुम्रे भर्सेस बुर्जुङ खोला आजको यस प्रतियोगितामा उपस्थित सबैजनालाई मास्क अनिवार्य रूपमा लगाइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु मास्क लगाउँदा नाक र मुख छोपेर लगाउनुहोला यदि मास्क छैन भने आयोजकले प्रदान गर्नेछ कृपया उपस्थित सबैजनाले मास्कको प्रयोग गर्नुहोला खेलाडी साथीहरूले खेल खेल्दा समय बाहेक अन्य समयमा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्नेछ यदि कसैसँग मास्क छैन भने आयोजकले वितरण गर्नेछ र यसरी हाम्रो खेल सुरु भएको Vamos dar, né? Vai, vai, vai, 오, 오, 오. sangat kesempatan yang terjadi kepada pulang kita Terima kasih. मार्दा युटकलाई स्कोर रहेको थियो युटकको तेह्र राम्रो थियो स्कोर रहेको छ स्कोर छ अठार बराबर खेल सङ्ग्रामका साथै काङ्ग्रेस क्लब स्कोर रहेको छ काङ्ग्रेस क्लब उन्नाइस किलोको क्लब अठार उन्नाइस अठार स्कोर रहेको छ काङ्ग्रेस क्लब उन्नाइस इमुपत्रो अठार स्कोर रहेको छ ताङ्लेको बिस फेरि पनि अन्त ताङ्लेको एक्काइस अठार अङ्क थप्दै स्कोर रहेको छ उन्नाइस एक्काइस एक्काइस हिमुचक्रोलाई स्कोर रहेको छ बिस एक्काइस तर्फबाट स्कोर रहेको छ बाइस दुई बाङ्लीकोट बाइस रहेको छ भने स्कोर रहेको छ तेइस स्कोर रहेको छ बाङ्लीकोट तेइस हिमचक्रो अङ्क थप्दै हिमु तक्रो स्कोर रहेको छ हिमु तक्रो एक्काइस ताङ्लेको तेइस स्कोर रहेको छ हिमु तक्रो एक्काइस ताङ्लेको तेइस स्कोर रहेको छ त बाइस पन्ध्र पो चौस बाइस रहेको छक्रो चौबिस पन्ध्र चौस 5 बराबर रिसीवर स्कोर रहेको छ चौबिस बराबर स्कोर रहेको छ चौबिस बराबर स्कोर रहेको छ चौबिस brawo. उत्कृष्ट प्रहार दस नम्बर सात टाङ्लेको साथीबाट स्कोर रहेको छ टाङ्लेको पच्चिस इमु सफल पारेको छ अङ्क थप्दै मित्रको स्कोर रहेको छ रिमुचकको दुई ताङ्लेको तिन दुई तिन फेरि पनि जोड्न हिमुतकको स्कोर रहेको छ बराबर स्कोर रहेको छ तिन फाइदा ताम्लेकोटलाई स्कोर रहेको छ ताम्लेकोट चार इमुतक्रो तिन ताम्लेकोटलाई स्कोर रहेको छ छ तिन स्कोर रहेको छ ताम्लेकोट छ इमुतक्रो जोड्न सफल इमुतग्रो स्कोर रहेको छ चार छ इमुतग्रो चार रहेको छ ताङ्लेकोर सात इमुतग्रो पाँच स्कोर रहेको छ ताङ्लेकोर सात इमुतग्रो पाँच

साङ्गुले कोर्ट पास रहेको छ भने मुतक्रो एघार सात एघार सफल ताङ्लेकोर स्कोर रहेको छ ताङ्लेकोर तेह्र इमुतक्रो सात त्यही भने ताङ्लेकोर तेह्र Hey, hey, hey! फेरि पनि अङ्क जोड्न सफल इमु तब्रो स्कोर रहेको छ इमु तब्रो नौ काङ्लेको तेह्र सर्भिस गर्दै इमु तब्रो फेरि पनि अङ्क जोड्न सफल ताङ्लेकोट स्कोर रहेको छ ताङ्लेकोट चौध इमु तब्रो सर्भिस गर्दै दर्शन नम्बर सात सरी सर्भिस गर्दै दस नम्बर छ प्रकार साथी स्कोर रहेको छ पन्ध्र दस काङ्लेकोट पन्ध्र रहेको छ भने इमुतक्रो दस पन्ध्र दस Thank you. काङ्लेकोट बेलासाठीबाट साथीबाट स्कोर रहेको छ सोह्र इमुटक्रो दस फाइदा इमु स्कोर रहेको छ बाह्र सोह्र

नेट टच यसको फाइदा फाइदा स्कोर तेह्र बिस तेह्र बल आएको स्कोर रहेको छ एक्काइस इमु तेह्र एक्काइस तेह्र Lekker dat zijn we lekker. Buis, u moet afro, tera. Buis, tera. सेट पोइन्ट पन्ध्र चौबिस पंद्रह भएको खेलमा ताङ्गोको विजय भएको छ र तेस्रो चरणको पहिलो खेल क्वार्टर फाइनल्सको पहिलो खेल हुन गइरहेको छ लुम्रे भर्सेस भुर्जुङ खोला निश्चयजना यो क्लब लुम्रे भर्सेस ग्रिन फोर्स युथ क्लब भुर्जुङ खोला खेलाडी साथीहरू तयारी जस्तोमा रहिदिनु होला र अब साँझ पनि बन्न लागेको छ हेलो हेलो आजको हाम्रो पहिलो क्वार्टर फाइनल विश्व धम लुम्ब्रे पर्सेस गुरजुङ गला तब सफल लुम्बे स्कोर रहेको छ विशल झर्न दुई भुर्जुङखला जेरो खाता खोल्न सफल भुर्जुङखोला खोला भुर्जुङखोला स्कोर रहेको छ भुर्जुङखोला एक विशल झरना दुई स्कोर रहेको छ एक दुई शर्मा यज्ञ शर्मा यज्ञ शर्मा यज्ञ रहेको छ दुई बराबर Oh, wait a minute! भुटुङ सप्ताह गोष्ठी नम्बर सात भुटुङ गोला गाउँ स्कोर रहेको छ भुटुङ गोला पाँच मिस्टर शर्मा तिन पाँच तिन सफल भुटुङ स्कोर रहेको छ भुटुङ खोला छ मिस्टर शर्मा तिन छ तिन जाँदा भुजुङ खोलालाई स्कोर रहेको छ भुजुङ खोला सात मिसल जाँदा चार सात चार भुजुङ रहेको छ खोला आठ मिसल जाँदा चार आठ मौका रहेको छ भने दुर्बुङ खोला एघार एघार बराबर गुन्डा यसको फाइदा स्कोर रहेको छ बाह्र एघार स्कोर रहेको छ फेरि पनि गर्नु सक्छ स्कोर रहेको छ चौध तेह्र भुजुङ खोला रहेको छ भने निश्चय

Internationalda. Bitkisler Blatt. Bitkisler Blatt. Bitkisler Blatt. कृष्ण प्रहार दक्षिण नम्बर सात स्कोर रहेको छ बुर्जुङ गोला सत्र विशाल घरमा चौध सत्र चौध घरमा यसको फाइदा भुजुङ खोलालाई स्कोर रहेको छ अठार चौध भुजुङ खोला भुजुङ खोलालाई छ उन्नाइस चौध भुजुङ खोला भुजुङ रहेको छ बिस चौध भुर्जुङ खोला बिस रहेको छ भने निशल झर्ना चौध बिस चौध पनि सफल खोला स्कोर रहेको छ एक्काइस चौध खोला एक्काइस छ भने नम्बर चार स्कोर रहेको छ बाइस चौध भुजुङ खोला बाइस रहेको छ भने निश्चल झर्न चौध अङ्क थप्न सफल निशल शर्मा स्कोर रहेको छ पन्ध्र बाइस बल आउट यसको फाइदा निशल शर्मालाई स्कोर रहेको छ सोह्र बाइस सोह्र बाइस स्कोर रहेको छ तेइस सोह्र स्कोर रहेको छ Mateusz उत्कृष्ट प्रहार दशमलव पाँच बहादुरबाट स्कोर रहेको छ सत्र तेइस अठार सेट पोइन्ट अठार चौबिस साथै पहिलो सेट भुजुङ गुलाले हात थार्न सफल भएको छ बुजुम खोलालाई स्कोर रहेको छ बुजुम खोला एक किसन झर्ना जिरो जिरो भरतबाट स्कोर रहेको छ एक बराबर अर्को तपाईँ खोला स्कोर रहेको छ तिन बराबर

यसको फाइदा स्कोर रहेको छ छ छ भने खोला चार छ चार खोला उन्नाइस पुस्तकको हार्डस नम्बर सातबाट स्कोर रहेको छ बुर्जुङ खोला एक्काइस मिसल झरना सोह्र स्कोर रहेको छ बुर्जुङ खोला एक्काइस मिसल झर्ना सोह्र एक्काइस सत्र एक्काइस हार्डस नम्बर सात भुर्जुङ खोलाको साथीबाट स्कोर रहेको छ भुर्जुङ खोला बाइस सत्र बाइस सत्र स्कोर रहेको छ उन्नाइस बाइस स्कोर रहेको छ उन्नाइस बाइस Dikkat edin. Hey! फेरि पनि अङ्गजमी सफा भुर्जुङ खोला स्कोर रहेको छ भुर्जुङ खोला अहिलेको अहिले भएको खेलमा भुर्जुङ खोलाले हात मारेको छ र क्वार्टर फाइनल पार गर्दै